Manos, uh, manos e manas, né? Yeah. O Oasis Studio é um produto que não tem só o dedo do DC, tem o, as mãos. do DC é só o dedo, mas tem as mãos do grande artista fez esse trabalho, beleza que está aí atrás. É, este é o Top Design que deu o seu brilho aqui no estúdio Oasis, que brevemente estará aberto ao público. Com certeza, com certeza. Foi um trabalho muito, acredito, muito bem feito. Espero que vocês ali tenham gostado do trabalho. Se vocês quiserem ter um trabalho idêntico a este ou muito mais lindo, basta entrar em contato comigo partido do Facebook Adriano Francisco Dot Design Namíbia, Angola, Fox Santa